баштапкы ылдамдыгы бар горизонталга багытталган дененин кыймылына таасир эткен бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүн карайлы алгач тоонун чокусунан бир нече ылдамдыкта биринчи денени кое берели ага тартылуу күчү таасир этет дене ыргыган жерден алыс эмес жерге кулайт бизде чексиз ылдамдыкты көбөйтө алган аспап бар деп элестетели кое берүүчү ылдамдыкты көбөйтөлү дене андан ары кулаарын көрүүдөбүз ылдамдыкты дагы көбөйтөбүз учуу убактысы узарганын байкадык дене спутник сымал жерди айланып жатканын көрүүдөбүз дагы ылдамдыкты көбөйтө берсек анда дене радиустан чоң орбитада айланат денеге бардык учурда тартылуу күчү гана таасир этерин эске алалы